Здравейте, скъпи приятели! Продължаваме с серията от руническо изчистване. Днес ще създадем един енергиен генератор, който има функцията първо като защита. той намира всички дупчици, всички пролуки, през които има възможност да влезе негатив. Ремонтира ги, оправя ги, ремонтира много добре и възстановява енергийното поле на човека, като дава и много голям запас от енергия, тъй като в основ, основният проблем в изчистването на човек от негатив е липсата на енергия и силната умора, тъй като негатива той е структура. Той във вашето пространство е вземал определено място, тъй като е бил сраснал с а, вашите енергийни структури и когато този негатив се отстрани, на неговото място се образува дупка. И тази дупка трябва да се запълни с а, чиста лечебна енергия и това е момента, в който ние изпитваме слабост, дискомфорт, много ни се спи, Нямаме желание да правим каквото и да било и се чувстваме изморени и обесилени. Този став също може да го гледате 10, един път на 10 дена, а може и повече, тъй като при всеки а, нуждата от енергия е различна. Аз ще го направя да работи за цял месец. При някой може да е 10 дена, при други може един път на 10 дена, друг, други хора могат да го гледат и през 5 дена. Просто разчитайте на себе си, усещайте как се чувствате. Съответната програма тук ще, за, ще смягчава и симптомите от самото изчистване и дава много положителна енергия и добро настроение на човек, за да има силите да живее, тъй като всички работим, и имаме нужда от а, енергия, за да продължим да го правим. И също така, а, тук е на същия принцип, с този став чистим изключително само себе си. Ако искаме да чистим друг човек, гледаме отново самия ритуал и казваме вместо своето неговото име. Имаме право да чистим нашите близки хора, нали, да го слагаме без да питаме на родители, на съпрузи, на деца, на брати, сестри, баби и дядовци, тези хора, които са ни по кръв. За всички други се иска разрешение, тъй като поисканото добро е равно на зло. Там, където казвам, кажете имената на своите близки, е за да може руните да работят а, без вреда за вашите близки, имущество и домашните любимци а, не ги чистим. Чистим тук единствено само себе си. И сега започваме. Тази програма се нарича а, енергиен акумулатор. Ще се нарича. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Дадения став работи без вреда. Кажете своето име. И без вреда за вашите близки. Кажете Имената им това са съпруг, съпруга, майка, баща, деца, баба, дядо, братя и сестри. И имената на своите домашни любимци без вреда на вашето имущество и без вреда на вашето физическо, психическо и енергийно състояние. И без да пречи на работата на всички други програми, които ползвате на моя канал и са създадени от мен. Този став, този ритуал се гледа на същия принцип като другите. След като го изгледате, запалвате обикновена свещ, не от църква. Също така е препоръчително да гледате, освен руните, да гледате и другите ритуали на моя канал, тъй като руните съм ги дала като ускорител в комбинация с едните ритуали и руническите, резултатите ще бъдат много по-силни свеща за един такъв ритуал е достатъчно от тези малките чайните свещички. И на всеки ритуал по една свещ, такава чайна се запалва. Също така може да направите и добри дела и гледате рекламите. Пожелавам ви много усмивки, много радост, късмет и успех. До нови срещи! Чао, чао!